Përshëndetje shikues të emisionit Hashtag Gjesim. Gjendemi në qytetin e bukur të Kaçanikut, ku kemi ardhë, me i pytë qytetarët se çka ja vlenë me vizitu në këtë qytet. Po ashtu përmes përgjigjeve të tyre do ta mësojmë po ashtu se çka i mungon këtij qyteti. Çka ja vlen me vizitu n'qytetin e juj? Po ja vlen për shkak që është qytet me dy lume. Nerodimja dhe Lepenci. Ajri është me dy, tri rryma. Si në bre, në daç shkove në Prevallë, si në daç shkove në Kaçanik, një është. Për mu, Kaçaniku është vendi ma i mirë. Shkaku që jam lindë dhe jam rritë këtu. Përveç bukurive që i ka Kaçaniku, ka edhe fshatra që mundesh me vizitu, që janë tepër të bukra, janë dy lumenj, që janë të pastër, të rreth qytetit, është kalaja e qytetit, mijëravjeçare. Ka shumë sene me vizitu, janë sene të mira. Po çka i mungon qytetit juj? Ka, ka gjëra që i mungojnë, është teatri i qytetit, që është jo funksional, na detyrohemi për shembull me shku në qytete tjera për me këqyrë shfaqje teatrale, ose për me zhvillu një shfaqje teatrale. Ke, Kaçanik muni me vizitu edhe gurin e shpum, i cili â vend shumë i mirë, shumë natyrë e bukur, po ma shumë në Kaçanik shoh që i mungon jeta e natës, edhe vetë që jam DJ që e baj këtë punë, i mungon jeta e natës shumë këtij veni. Diskoteka, sene, muzika. Drejtë me thonë edhe që kjo pjesë është shumë e vlefshme dhe shumë atraktive që ni kohë që është bo. Po. Ndoshta në Kosovë nuk ka vend me Ma të mirë, ma, ma të mirë se ky. E çka i mungon qytetit juj? A, qytetit tonë? Përkatësisht, pastërtia. Duhet me qenë ma në nivel, sidomos njerëz me qenë pak ma, ma të vetëdijshëm, mos me i hudhë, mbeturinat. Ma s'pari njerëz jemi shumë mirë, shumë i frica. Për rini kisha dashtë me bo pak ma tepër. Ka shumë vene që ashtë nuk vedi edhe unë që ashtë ka... Në për kohët ashtë të me shku me qef, në për, në për katune, ka katune t'mira, në në Armenia, në dy leqegina. Ti lumi me me me thonë, po nuk e di, ka shumë, ka vene, ka, nuk ka që s'ka. Po, ma. Asfaltat në fshatra. Asfaltat në fshatra sipas juve ja vlen me vizitu në Kaçanik. Po, ja vlen se janë rezultat.